إقامة محاضن تربوية تستثمر فيها أوقات الشباب يعني الشاب أحيانا يقول لك أين أذهب ماذا أصنع من بعد العصر يجب على الدولة أن تضع محاضن إما مثلا مراكز علمية تحفيظ القرآن الكريم مناشط دورات تدريبية أماكن رياضية وغيرها من المناشط التي يمكن الشاب أن يمارس فيها وقت الفراغ